Estem parlant de dues estacions que per nosaltres com a ciutat de Barcelona són prioritàries. Són prioritàries eh, no només perquè són de les que tenen més impacte veïnal, és a dir, són de les zones més poblades. Es parlava no, de que podien beneficiar a uns 70.000 veïns i veïnes, sinó que a més són de barris populars que tenen un dèficit de comunicació amb la ciutat per la seva ubicació física i a més, més enllà de beneficiar directament els veïns i les veïnes dels barris de la Marina, també beneficien a tot el que és l'activitat industrial, logística, firal no? i d'activitat econòmica vinculada a aquella zona.